Uno se expone a, demasiadas cosas, a que lo asalten, que lo secuestren, que lo maten. Pero como dicen, pues el, el que no arriesga no gana.